شنو راكم في البريمير سيسيون دو لا فورماسيون اس 101 وانا يعطيكم الصحه عملتوا عطيتونا ديزانفورماسيون هي بون كونفيرماسيون مادموزيل عجبتني على الاخر وليت نحب نخدمها بالحق نحب نخدمها عجبتني على الاخر وتعلمتونا برشا حاجات سافا عبد الرحيم عجبوك نهارين سيتي تري بيان تري بون امبيونس سورتو Madame اي بيه ما vous êtes très actif. comme euh, les un espace très agréable avec des connaissances bravo Monsieur Raoult, vous pouvez prendre un mot Oui. comment vous avez vu, vous avez trouvé la, formation euh, SEO 101 bonne expérience. Euh, voilà, en deux jours, on a essayé de comprendre un tout petit peu le mystère de ce qui se cache derrière euh, ce qu'on appelle généralement le référencement web. Donc ça fait qu'à l'issue de ces deux jours, euh, on peut être tenté de se dire que bah, derrière tous ces positionnements-là, on peut un tout petit peu démystifier le mystère qu'il y a derrière. Merci. Merci. نهاري هذوما شنو راكي فورماسيون وشنو شنو ريتم الاس عجبت حاجه عجبتك حاجه شنو ترى عندي برشا معناها نشرشت في فورماسيون انا معناها توا بيان ريفيرونسي في الفورماسيون هذه جيت وزيد معناها تاكدت معناها اللي هي بيا لا لا بالعكس باهيش <laughs> اي اكيد اي واحد آه، ان شاء الله معناها هكا يسالني معناها مش فهمتني ريكوموندي لهنا هنا بحول وتعلمت اكيد برشا حاجات عندي فكره من قبل وزدت عرفت برشا حاجات فهمتني وان شاء الله نزيد معناها نعرف خاطر هي انيسياسيون معناها سيتو <laughs>